recibiendo el trato de Dios. La Biblia habla claramente en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Una cosa es cuando el Espíritu de Dios te lleva a un desierto para trabajar en ti y otra cosa es cuando tú te metes en un desierto por causa de tu pecado. Y lo cierto es que el trato de Dios se define como la herramienta poderosa en las manos de Dios para formar en ti el carácter, para pulir aquellas áreas en las que realmente necesitas ser formada, aquellas áreas en donde necesitas un cambio, una dirección, en aquellas áreas donde necesitas ser marcada por Dios mismo, las directrices bíblicas que te lleven a subir de nivel y a ser una mejor persona, un mejor hombre o una mujer de Dios. Todos en algún momento hemos sido tratados por el Señor, unos en unas áreas y otras en otra. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones financieras, tal vez de salud, o tal vez con nuestros hijos, con nuestro cónyuge o con cualquier área laboral o ahora aún en el medio de la iglesia. Pero lo cierto es que hombres como David, hombres como este gran rey, fueron tratados antes de subir al trono. En muchas ocasiones fue perseguido por Saúl, tuvo que estar en la cueva de Ulam, en la cueva de Engadi, tuvo que andar en desiertos, porque antes de subir al trono se necesita pasar por momentos complicados, por momentos difíciles, para que cuando uno ya tenga el poder o ya tenga la bendición, no crea que la ha conseguido por mérito propio, sino que realmente entienda que es el favor y la gracia, la misericordia de Dios, quien es la que lo alcanza a uno. La Biblia habla que un día David iba con 600 hombres, todavía no era rey, y Saúl iba del otro lado de la montaña, persiguiéndolo. Estaba cerca para alcanzarlo, pero David hizo algo muy precioso. David hizo traer el efod. El efod era como un pectoral y era, había sido construido, había sido creado con oro, había sido construido con azul, púrpura, carmesí, había sido construido con unos materiales especiales. El oro representa la bendición de Dios, el azul la revelación, púrpura, el carmesí, cada uno de ellos tiene un significado, el carmesí, la, la sangre. Nadie puede pasar por la sangre, eh, nadie puede llegar a la bendición si no pasa por la sangre, por el sacrificio. Después de que has pasado por la sangre, por el sacrificio que representa lo que hizo Jesús en la cruz, ya tienes el entendimiento. Y cuando tienes el entendimiento puedes pasar por el azul que representa la revelación de Dios. Y después de la revelación de Dios, viene el oro, de lo cual estaba hecho el efod. Por eso David pidió el efod. Y el efod es algo que necesitan los hombres y mujeres de Dios para entender de que aquellas cosas que has pasado, aquellas situaciones, son las que te han dado forma. Eres esa mujer que es hoy, una mujer fuerte, una mujer y un hombre que arrebata la bendición de Dios. David consultó, también el efod tenía el urín y el tumín, y cuando él necesitaba saber si era así o no. A través del urín y el tomín él se da cuenta. Dios le hablaba de una manera clara y le entregó a sus enemigos. Aquel momento donde Saúl estaba cerca para apresarlo y matarlo. Saúl recibe un mensaje donde los mismos filisteos que David había sacado de Keila, esos mismos filisteos estaban atacando el lugar donde habitaba Saúl y cuando ya estaba cerca para matar a David, le toca que Saúl huir, salir de ese lugar y dejar de perseguir a David, porque le tocaba que ir a enfrentar a, esos enemigos. Dios libró a David y así también te puede librar a ti de muchas cosas. David llegó, dice la Biblia, que habitó en lugares fuertes. Esa situación y esa persecución lo llevó a David a ser un hombre fuerte, a ser un hombre lleno de la presencia y de la gloria de Dios. Aquellas cosas que estás viviendo no son nada comparadas con la gloria venidera. Siga adelante, mi hermana, varón de Dios que me escucha. Hay cosas que usted tal vez no las entienda ahora, pero las entenderá más adelante, porque usted está hecho y ha sido creada y creado para habitar en lugares fuertes. Usted es un hombre fuerte. Siga adelante, porque el Señor está contigo. Soy el pastor John de Generación de Conquista de las Naciones. Y aquí, lo imposible para Dios no existe. Dios te bendiga.